是啊，龙哥现在开始了。哦，是吗？对啊，我以为没有。Be advised, a bomb location has been compromised. Changing mag. 10 seconds. Five seconds. Now you Bomb located by Op 4. 水烟好像敲了哦，文翔。你说他辣，他比很多人都强。那是你的红外线吗，金角？ 水烟，水烟那边。哎干，我这边也有。哎你看后面就好，用我来。OK OK。马上让我看就好。One friendly remaining. has placed a diffuser near a bomb. Destroy okay, okay. It. Mission failed. All friendlies have been neutralized. 这么多！刚才跟地叉站斗，站在一直线上，你看。刚不是水源来了吗？水源来，你干嘛看？你干嘛看？中？我那边有放鼓啊！对啊，我听到了。啊！我踩的都跪过去被爆头了。 locate a bomb. Your drone has found a bomb. insertion in 10 seconds. Five seconds to insertion. The diffuser has been recovered. Oh, Proceed to bomb's location and okay. defuse it. 关掉了。嗯。 Deploying drone. 捡个车子，VIP 来了，You located a bomb. 请让我搜一下。Drones ready。主卧有一个 OA 了，他那个过道那边，主卧过道到 VIP 那个过道。Drones s p i n d i n g open。A 了。 The diffuser is no longer in your possession. Mine deployed. 还有个电哥啊！我可以打要去捡包。哎，干包怎么掉那边啊？是啊，我刚才干，我刚才那个他炸的时候下去的时候，刚好已经是做那个下地的动作。s i n g 我扔 EMP grenade。 后面没人的，后面米九跟帕帕贝罗出去捡包嘛，嗯。Loading hmm. mag. Friendly, last operator standing. Ah, the diffuser is now secured. 下面四五。 10 seconds remaining. Hey. Op 4 eliminated all friendlies. 啊！靠！我挨在最里面。没有啊，他在你旁边呢、欸，我操！看我，我堵他在最墙角、欸，靠呀！对啊。Ah, 下去的电影差哦，你们我们要在哪里？谁还还是电影？水月包啊，哎，放弃投票。Protect the bombs，还是谁？呀？还是谁？ has located a bomb. Be ready for assault. 4 has located a bomb. Get ready to engage. 正窗有人都要跟我讲那个大窗。s w 日升好像有人要进。对，厨房那边有人破了。 最后一个，那个一楼也要抓我，我先退一下。Planting the toxin. Needle set. Reloading. 一点窗户掉一只，厨房那边古道有人在厨房。H 四，我正门一只哦，水淹正门一只，楼梯也一只。 Five seconds to go. Op 4, last operator standing. Op 4 is defusing the You need to disable their diffuser. Diffuser located. Protect the bombs, disable the diffuser. Ah. You have disabled the bomb diffuser. Good work. Diffuser was disabled. Oh. Friendly mission is success. 干，我刚才混乱了呢！刚才他他妈盯我，我不知道该不该回 q u i 他。 哎，我那那小枪只剩几发而已，如果炮要完蛋了。干，他刚好就没有子弹掉。干，那两个队友太智障了，一直啊！没有，另外一个还哎，那个大坑还好，另外一个字是死掉。干，他他是被吊挂打了，超级气。 哪一个是他妈的？那个恩师也是。Need to use your drone to locate a bomb。嗯。是这个吗？好奇。这次应该是发主角的 boss。S E R I W A W，这个不是吧？ Drone has located a bomb. 10 seconds before insertion. 哎，那个 eh, VIP 那一次的窗户技巧机，我听到破掉的声音。OK。The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. 上去，今天看到你们了。赶紧要跑回去，操！我们三个，三排。金条赶紧上去，那那女鬼不知道会不会出来。那你打好了密我可以吗？你打一个小洞，你打一个小洞。看，了，我了。来来来，我先丢个球球，免得我死掉。 呃哼。哦。Device is going dark。哎，他们没有干扰哎。Drone ready. Drone spinning up. Drone activated. 刚哎，你进去我帮你看走了，你进去贴。好。那我叮嘱。Drone s a c t i v coming up. Amp incoming. 陷阱棒用掉了，青椒，挖进去喽。可是包不是我们啊！哎。廊顾早上一下，早上应该会有一。

刚才刚才是我的失误，我跟青椒加了同一个方向。没注意左边的冲突。六六的，六六的。我们的两个队友运气好而已。Secure the bombs. reinforce the wall! in position. Five seconds and counting. Increased surveillance on bombs. Op 4 has a diffuser. Cam in position. It'll slow them down.

Changing mags! Op 4 found a bomb. You must defend it. All set to jam the meridian. 刚才吊挂。在哪里呀、啊？干我的那个。VIP 确定进了。 没了，最后一次。想楼梯骨，楼梯中骨，青椒那边给你盯哦。 掉一个。VIP 进去。One out four remaining. Just a little trick. 我确定这个是在 VIP，妈的！Reload. 我不拼了，我不拼了，我不拼。在这边啊，没事。啊，刚才这。 15 seconds left. 啊！有什么不能动？弹过来哦。有。Friendly's victorious. Hostiles eliminated. 我的，我他妈不能动是怎样啊？什么不能动？你卡住了。对啊，不 You play 日常。哦，没有吧？你应该是点到那个吧？ 对啊，但我不能动，我就是不能宣教，他不能宣教。你把四装换成四装过来看看。大坝四装，知道吗？没有电，真的。等下，我现在，好，傻小，没有电，真的。哦，完蛋了，但我不能动啊！干，没事没事没事，冷静冷静冷静。不行啊，我怎么按不到。w e need to locate a bomb. 我跟直接，呃，可以，哎，我只有一可以动，为什么？你现在不确定不行，赶快重开，赶快回来。啊！如卡，如果卡住不行的话，直接跳游戏，然后再连接。卡吧？然后还要跟人想一样，改成波浪剑。我不是卡，我不是卡住吧？哎，哇，因为不可能卡因为我是。 是大约十几分钟，而且我是四川，我是已经是全边框。Ten seconds. 把那个关掉。Five seconds to go. VIP 走。The diffuser has been secured. A bomb must be located and d i f u s e d 啊哦哦哦，有，哦太好了，太好了，死亡 Q 被反抓。 哎，注意水淹的窗户哎，没有破吧？等等等等等，你该应该掉，我来我来帮你看。应该有个女鬼想抓，再防一次。放我 bomb. 你帮他死啊，死定了。 ready 你有看 vip 了吗 lightsout 没有我说你有看 vip 了吗刚刚都没看到哎呦呦不知道真牛逼哎我被发现了三个 o h n s r e d d i 好像有人在厕所哦 Bomb has been located. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. 刚才那是 pose。对，pose。 activated. There you go. Uh -uh. Swapping back. 这还没穿到。 想法哎，小心跳不要干掉，心跳不要干掉十五秒，十五秒。Fifty seconds left. Ten seconds left. 有有啊，把那个躲在里面干掉了。You must recover the defuser. Oh o oh! Nice nice nice! Friendly mission successful. 他他他瞬间 carry 耶！ 小阿拉，小阿哥有没有跟着人这样走？选择推那人，没有，我就是看他往后啊，所以才跟他走不同方向。小阿哥才把你卡死，操！真的。这局会赢是因为他赢了。我我被任翔跟青椒 K 绿了。屁啦！你在 K 绿我，任翔不敢。 不敢说你 carry 了人家，carry 了我。这是谁要打？